Bonjour à tous, nous sommes à la Hulpe, à quelques minutes de Bruxelles, et c'est ici que se trouvent, dans un cadre absolument magnifique et verdoyant, les bureaux d'Aproplan. Ici, ils fabriquent une seule application, et forcément, ils engagent. Suivez-moi. Bonjour Renaud, alors vous êtes euh, le créateur d'Aproplan. Quel est le service que vous proposez ici Alors Aproplan est une société d'IT qui a créé euh, une, application de suivi des chantiers de construction. Donc en gros c'est une application qui existe en web et sur, euh, mobile qui permet trois choses principalement, de stocker les plans des bâtiments en cours de construction ou de rénovation, de faire ce qu'on appelle la levée des remarques, c'est-à-dire indiquer que tiens il y a un problème à tel endroit, à tel endroit, etc. Et de répartir le travail entre les différents, différents intervenants sur base des remarques qui ont été levées. Ce qui est assez fou, c'est que pour une application, vous êtes méga nombreux. Oui, alors on est une petite soixantaine. Alors évidemment, ben oui, il y a l'application, mais il y a toutes les tâches annexes, marketing, vente, euh, etc. On vient de doubler euh, les effectifs parce que euh, on a fusionné avec une société sœur depuis quelques semaines. Et donc voilà, donc maintenant on est une petite centaine. Vous en tant que cofondateur, là vous vous occupez surtout du, bien-être en fait, c'est ça ici au bureau Donc ce qu'on appelle un CHO, donc Chief Happiness Officer. Ma mission principale c'est d'assurer un juste équilibre entre performance et bien-être euh, au travail. On a clairement de très très grandes ambitions avec notre application, mais on peut le faire sans, souffrance, pression euh, extrême ou, euh, ou autre burn-out. Alors, je te dérange deux petites secondes. Est-ce que ici euh, l'ambiance est aussi bonne que ce qu'on aime le dire alors il y a une super ambiance entre les équipes. Euh, je pense que l'ambiance est due au fait qu'on sait tous qu'on a énormément de boulot à faire et qu'il y a une grosse entraide entre nous. Et on est dans un, environnement de travail super agréable. Donc euh, il y a vraiment un bon match entre travail et bonne ambiance ici chez Aproplan. Isaline, tu es en charge du recrutement ici chez Aproplan. justement, combien de personnes est-ce que vous cherchez à recruter cette année On cherche à engager plus ou moins 30 personnes en Belgique. Dans quel domaine alors euh, ça va dans tous les domaines, mais principalement en développement et en sales. Et alors euh, il faut faire attention aussi aux langues, d'être euh, bilingue français-néerlandais. Et alors au niveau sales, ça va du mec qui va ouvrir la porte à celui qui va prendre le client par la main et vraiment le coacher sur l'application. et alors au niveau développement, ben, c'est assez large, donc en back-end, en C Sharp, en Android, en iOS et en Angular. J'imagine que les gens qui sont concernés par ça euh, comprendront. Alors justement, on le sait, c'est un domaine qui est assez concurrentiel. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour, euh, pour arriver à recruter ces nouvelles personnes ben, Je pense qu'Aproplan est unique euh, parce qu'on fait vraiment attention à l'employé, à qui on est, notre avis compte, nos perspectives d'évolution aussi. Et alors surtout parce qu'on s'éclate et que c'est important de s'amuser. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre Alors c'est simple, il faut aller sur notre page job, donc www.aproplan.com job. Merci beaucoup Isaline, j'espère que vous avez trouvé les, les, profils que vous cherchez. Nous, on se donne rendez-vous sur waldorado.be e pour que vous puissiez découvrir toutes les autres offres d'emploi.